you 15 ноября в Казанском молодежном центре имени Гайдара проводится отбор на межвузовский фестиваль «День первокурсника-2017» по направлению музыка. Участие в конкурсе принимают студенты из Казанского федерального университета, Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева и других вузов столицы Татарстана. Радует еще то, что э, студенты показывают свое творчество не только в рамках своего вуза, но еще и не боятся выступить на городе, на республике. От КФУ на отборочный конкурс заявлено 43 коллектива по всем направлениям. На отбор прошли лучшие участники университетского этапа Дня первокурсника 2017. Творчество у нас в сердце, и как бы наш институт очень отличается этим. Мы заняли уже первое место на дне первокурсника среди всех институтов КФУ. Вот, мы Поэтому мы выкладываемся на все сто процентов и кайфуем всем сердцем, и всей душой. Гала-концерт Казанского открытого межвузовского фестиваля «День первокурсника-2017» пройдет 27 ноября в культурно-спортивном комплексе «Уникс». Телеканал «Univer TV» проведет прямую трансляцию концерта. Артем Тупичкин, Ленар Довлетьяров, Univer News.